خدا خیلی رحممون کرد یا اول فرس یا اول فرس خیلی خدا رحم وای هواپیمامون با مصیبت واقعا دیگه فقط امام رضا وای پرواز تاریخ 15 ده هواپیمایی کاسپیان واقعا خدا رحممون کرد و خیلی خیلی خلبان حرفه گری کرد و هواپیما را زد به زمین چشم واقعا نصف جون شدن مردم یا حسین یا امام رضا مسافرا ویلو تو بیابون باند اشغال شد و هواپیما به سختی رو زمین نشست تموم الارمای هواپیما روشن شد و فقط حضرت زهرا عنایتی کرد به ما یا حسین Bizarro.